Там кролик. Знаешь, что это такое? Ой, ты кто? Ты меня ранишь? Ну, если я его убить не могу, то зачем я это делаю? Ай, господи. Ладно, а туда-то мне как попасть? Через этот гриб? А на гриб мне как попасть? Хаишки, котятушки, с вами снова нелел, и это игра Алиса. Так, записи я забыла, как надо управлять. Ай, писец. Загрузить. На суше. Ой. А, кто там? А -а -а! Вот <laughs> Что, блин, эй, эй! Погодьте! Загрузить. Это что ж за... Погодьте, а как мне бегать? А мне никак нельзя бегать. Ну... Только не умри. Пойди. А, уйди! Уйди, Мисане! А, Эм... Ну Ну, опустись! Дай мне тебя взять! Ну что же? Дай. О, мы под юбку колись взглянули. Нет! Не падать. Ясно. Ух ты! А, давай мы вот так вот и сделаем. Что, что, что ты за то, господи ты Иисусе, ну за что? За что? Ай, загрузить снова. И где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, давай, давай, давай, давай. Ай, ёперный кардебалет. Нет! Ах, вот ты где! Ну и какого фига ты туда полетел, а? Может, здесь надо что-нибудь еще сделать? Что он делает? Куда он от меня убегает? Все, теперь бежать тебе некуда. Все, сдох. Мам! Молодец! Теперь дай мне свое сердечко, и я побегу от тебя нафиг куда-нибудь. По идее, я могла бы еще там что-нибудь взять. Ну да ладно. Я думаю, то, что мы уничтожили вот сейчас хотя бы одного, мне потом это сыграет на руку. Ну, может быть. Что это с ним? Вы видите это? Все, сдох. Молодец. Хороший мальчик, так быть побольше. Вот правильно, его атакуй, а не меня. кролик. Что это такое? А, куда ты меня? Вы видели, да? Охренеть. А может мне вернуться? Помните, я там этот не взяла еще один? кто где летает. Ах ты ж. У нас там несколько нет. Студия, уйдите мне Долго нахрен. уже докопалась. Так, вот, смотрите, у меня там есть еще одна такая хреномантия. В принципе, я могу ее сейчас тоже взять. Ой, ты кто? Ты меня ранишь? А я на тебе бегать могу? Нет, прыгать. ты! Я его могу ранить. Но если я его убить не могу, то зачем я это делаю? Ай, господи. Ладно, а туда-то мне как попасть? Через этот гриб? А на гриб мне как попасть? Хопля! Долго же ты копал. Стоп! Сейчас прям беру, сохраняюсь и жду этого. Все умер. Ждем второго. Где второй? Ну, в любом случае, этого мы убили, поэтому я беру и еще раз нажимаю на сохранить. Так, тут мне тоже никто больше не помешает. А тут должен быть еще один, но а что-то я его не вижу. Иду сюда. Потом иду сюда. Стреляю в этого хрен знает кого. И беру дальше, стреляю еще вот так вот. Все. Эта хреномантия тоже мертва. А я с торжеством могу забрать свой ножик раз, и это два, и сохранится три. Где он там летает? много! Нет! Я из... Уйдите, все, пожалуйста. Там был еще один где-то. Стопендер. Записи. Снова сохранить! Тут должен быть еще один где-то. Ну ладно. Как я так поняла, у нас там есть один очень дружелюбный цветок. Поэтому я... Ух ты ж, они бегают. А если вас туда? Отбегите, пожалуйста, вон туда, пожалуйста, пожалуйста. Куда? Что за кики, кики, господи? А, где ты? А, да что ты, да ты, господи! За что? За что? Она прям в это упала. Загрузить. Бери. Дальше меняй на нож. Господи, что так трудно, что ли? Алиса! На! Ему самое главное, видимо, бросить. А теперь у меня хватает сил на то, чтобы вызвать демона. Записи. Сохранить. Но сперва я проверю, что находится вон там. Поэтому... Сейчас, погодите. Я не могу! Будзефук. Загрузить. Почему? А как мне тогда попасть? Вот the fuck. Так, ладно. В любом случае, теперь я могу вызвать демона. Ух ты, куда это ты меня подвинул? Тварюга. На. Главное, чтобы демон не, не на меня полетел. Все, молодец, он полетел на этого. Дистранса. Шикосик, демон, спасибо тебе. Большое спасибо. Там еще один цветок. Видите? Какая ловушка. И стойте, у меня что, постепенно восстанавливается мана? То есть, если какое-то время... Я это время я буду ждать. Тумана восстановится, да? Серьезно? А как это работает? Так, мне надо вон туда, но там мне преградил путь один мерзкий тип. Поэтому некоторое время, думаю, подождать все-таки вот здесь вот. Может быть, что-то да восстановится. Ну а пока что кассетки на сегодня заканчиваю прохождение игры Алиса. Да, я сдвинулась с мертвой точки только на чуть-чуть. Но ну, все-таки хоть какой-то прогресс, зато мы прошли ту зону, которую я не могла никак пройти. Узнала, что можно с помощью ножа убить с одного удара, ну этих, колорадских жуков. И сейчас проверю, восстановится ли мана. Ой, что это было сейчас? Давайте я... Блин, ну почему я не могу смотреть на то, что делает Алиса? Вот так это сделаю. И всем пока, котятки!